Аа баяр жаргал хэлдэг. Өвчлөө компани ерөнхий захирал. За манай өвчлөө компани нь бол 2012 оноос э, Бетан зурмгийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж өнөөдөр хүртэл сарлтгүй ажиллаж байгаа. За худалдаа авалтын түүх гэвэл э, би өөрөө ер нь барилгын салбарт ажилладаг. Тэгээд Вагнераас бол тухайн үед бол өндөр хүчин чадалтай генератор, бусад барилгын машин, машин механизмыг төрөөсөр авч ашигладаг байсан. Тэгээд тэрнийхээ дагуу Вагнераас Вагнер дээр юм Семи юм Катта хамтарсан ковш байдаг юм байна гэдгийг анх мэдсэн. Тэгж анх холбогдчихсэн. Яг гоо ер нь бол э, ковш ковш машин механизм тэгээ хүний одоо гол багж зэвсэг э, танд хөрөмжлөл хамгийн гол нь найдвартай ажиллагаа нь хамгийн чухал байдаг. Бид нар ингээд э, барилгын үйлдвэрлэлд цаг хугацаатай уралдан тэгээд ингээд хариуцлагатай ажил хийдэг учраас тэр найдвартай ажиллагаа тал дээр илүү сайн муу гэж боддог. Одоо манай хурал бетон зургийн үйлдвэр дээр бол ковшл тасралтгүй бетон зургийн үйлдвэр ажиллаж канав дарж ажиллаж эхэлснээс дуусах хүртэл хугацаанд бетон зургийн түүхий эдийг үйлдвэрлүү өгөх тэр үүргийг бол гүйцэтгэдэг манай дээр бол тий гол ажлыг нугалдаг одоо ковшгүйгээр бол зургийн үйлдвэр бол ажиллах гэсэн ойлголт байхгүй. Аа тэгээ сайн коучтой, найдвартай ажиллагаатай байж аж бид тухайн танихаа захиалгыг цагт нь ингээд ямар нэгэн хоцрогдлогоор нийлүүлэх тийм боломжтой. Дахин сонгох болсон гол шалтгаан бол яг манайх 13 онд СЭМ-ийн 650B гэдэг загварыг тухайн үед одоо энэ загвар шиг одоо шин загвар байсан. Тэрийг сонгож авч ирсэн. А тэгээ өнөөдөр хүртэл бид нэг 7 жил кауша ашиглаж байгаа. Одоо яг хэдэн мянган бацаг явсан бийж мэдэхгүй байна. А тэгвэл тэрэн дээр одоо ямар нэгэн одоо ингээд чухал ажилтай үед эвдрээд саатаад ингээд тийм тохиолдол гарч байгаагүй. Тэгээд тэмч учраас нь одоо маш олон одоо давуу талууд нь гэж бодож лавж байгаа. А ер нь л яг санал болгоул биш би ер нь л одоо өмнө ч гэсэн ингээд санал болгож ирсэн. Тэгээд зарим нэг нь танахаас авсан ч хүмүүс байгаа. А тэгээд ерөнхийдөө ерөөсөө хамгийн гол юм бол а мэдээж а одоо бүр нарийн ярих юм бол одоо ингээд ковшиг бүтээсэн металлын одоо орц найрлагаас ахуулаад тэгээд нарийн бол их байгаа. А одоо миний хамгийн гол бодож байгаа юм бол ерөөсөө л э, найдвартай ажиллагаа. Одоо хизээ энэ ковшиг аль юм тэгчихвэл ингэчихвэл гэж санаа зовдгоо хамгийн гол мэдээж ажиллаж байгаа хүмүүс тухайн цаг үедээ тухайн нөгөө үйлдвэрлэгчээс өгсөн зааврын дагуу сервисээ хийгээд явж байхад бол ер нь ямар ч асуудалгүй байдагт нь л одоо тэрэнд нь л их итгэлтэй байдаг. Вагнерац тоног төхөөрөмж